Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Nane mwe bale kuyita muyidi. Eh hey, idi twagiise mu Burundi. Mm. Twagiride. Okay. Mm. Yatambudde tyo. Idi wajira wa yatambula Burundi. Mm. Baba ntugabula abantu. Ne mara nengenda ke wa mama wange. Kulu ne muleka na bagenyi be. Mm. Ah, ona kone ruzibirawo. Mm. Mm. Ati idi yawedde. Mm. Yo yawedde. ate oddayo ddi ebweru ssebo zirayo ddi hmm. kyekyempapya okuddayo kyala wange ali walina kyekyempapya okuddayo mpozi tetuma emirimu gyokola kyogamba tegikwetaaga nekozesa nti tewankozesa singa baba bakozesa singa n'okukomawo saakomawo n'okuddayo singa naddayo bange badda hmm. kwegamba tolina ssuubi lyakuddayo mu bwami nzirayo wenjagalira omukyala bwaŋamba nti anzikuse nga nzikwate kuba nga nzirayo singa agamba nti sikukuse era nfulumamuko wiiki emu oba bbiri nga nzira hmm, naye nga hmm. njagenda nkoza uh, traveling uh, shes going to america hmm. so emba sigenze nabo njagende south africa ate agenda mu america kolaki sikaani ya lubuto agenda kkwebera buli kimu alabe kiryoke yansinziza amaanyi nali njagala azaalire paris naye yasazeewo akimalire new york eh, gyagenda ozaalira hmm. kati mu bufunzi kikyagenda okimaebwerweyo agenda genda abikebereko byonna olidde nokukebera alabe buli kimu isit onset point ngaate togenze naye anti bwenkugambye nti bwemba sigenze naye hmm. nyinza okukolaki nja kuddayo south africans hmm. Eh. naye nga kyanze ziri ha ezogenda naye Edu wange nakuba. Eh soko mukwate. Soko mukwate. Ena no mukyala America. Eh anti kisinzira. Mm. Nina byensubira okudda yokola. Mm. But uh, sina confirming abulungi. but uh, singa mantu usiza wasinga yabatu usizo genda. Mm. Nga nebyange bitu semba njagenda bugen South Africa. Mm. But abo uh, kitabere ekyo tujja flying awamu tugenda mu US. Okay. Mm. mugende mu us naye kakati tofuuse ono omusajja omukakazi gwagenda obba nga ategeerera ngaakusikaka gwakugamba kola kino kola kiri oba bakuwasa kulu si mukyala bwatyo ekiwulidde ekyenjawulo kulu ndooza kyalina ku bakyala abalala benali mbaddeko nabo yakubuuza mwami nkoleki ne bwaba agenda kukola kiki hmm. kitegeera so akubuuza alabe opiniyoni zamwe zifaanagana oba ayina wabulamu ayongereko kwegamba kimanyi nti omusajja asigala muki teri mukazi abeera wagulu wa musajja hmm. ogenze noyogera ku bakyala be wali obadde nabo wakabana bameka abakyala eh. bagasa abemabega abemabega nagasetaga byogerako hmm. Hmm. kakati nomunange gwewagendere south africa awo engambo zayitingana tiwaliwo omuntu omu gwe wali owadde emmotoka ne bisinesi ngaobimugjako nga mbimugjako omuntu kyoyo ye mmugjako nti ebintu ate nga bibye ye bisinensi kijja nalinamuwampozi mwagamba ate sirinayo bisinensi <laughs> kati yalwakyo ababagamba tebabawa information yonna mu bulambulukufu hmm. akram ku facebook okozesa amanyo facebook hmm, kwoli toliikoyo kwendi ukosa manyaki interlink technical training akram gumisiriza ge manya go ku facebook okosa eh manya gangago account ye baddeko no buzibu munaku zino verify account yange eh lowa chobuzi mbuzza bubuzi anti omanyezi mbazi hakingamu njawo mm, ogenda ku facebook naye nganza facebook yange nina bahandlers abagihandlinga so baba batekako emirimu gyaffe fluently gyetukola hmm. kale tulina posti bwetwalabye eggulo ne yesterday but one nga buwana omukyalo nga buwagaiza omukyalo omu amazaalibwa nga buwagaiza omukyalo omu amazaalibwa hmm. kibi okwagaliza muna amazaalibwa malungi gyewe saakwagaliza amazaalibwa kati muna ekyali kibi hmm. lwaki kiba kibi ku mukyalo omulala kuggwe nga kirungi hmm. eh. railani erias kimera omumanyi mumanyi yani anti raky oba olaba nkugambe tekibangako kibi kwagaliza muntu mazaalibwa ngaomumanyi kakati bwombuuza railani erias kimera yani oyagala nkugambe muki hmm. nkolagana kijamuyinamu ababiri kibuuzo kyekyo kati akram <laughs> kibuuzo kyekyo mbuuziza nkulagana kije mwina kuba buposti munangeobabaddenabyagala okubuuza naye ngenda mukubuuzako obubuuzi munange nzebaninze ndowooza olengera hmm. so wana badde ombuuza byagala okumbuuza nkwate ekkubo ntambule ngende kale kankubuuze muposti okwabaddeko nalongo ensenene lakitombuuza kuyiiranzirayodi so private life tugireke ngaeyo akram abantu batandisa obita muza nti olina omukyalo owokubiri kulu waffe saayo nagenda kaaba kulu nga takaaba kyamaziga kulu yabagamba amaziga ago galibanga gatuusa okukaaba akaabagage takaabaga abantu hmm. eh, babitambuza kati oba babitambuza dda babitambuza kati lwaki balinze kati is it the right time bali nze nzire south africa obadde bamanyi sidayo babadde bamanyi sidayo obaki nkolagana kijo mwina gwe nerwaira anti kyembuuza mm. babuuza muno kyani abuuza ani abuuza mbadde njala ombuuze ku birala saagala kumbuuza ku bantu munaye bataliiwo waneno okiwulidde mm. Mm. akram yali ex wo akyali mukyalawe yali ex wange bana nga mumpade ba ex banji nabagamba ba ex banga bonna baafa <laughs> bashuhuli yafa na era irani nze nkugambe ba ex banga bonna bakola ki bonna baafa akram omukyala yatuuse napostinga nopostinga bu thank you akram wa mi wa mi owuwe owuwe ombuuza oh, nawe wamuyise darlings darling joe otegeeza ki nyita darling si nedda tokinteekako <laughs> twogere kubi <laughs> sikuba sikiraba munjawulo darlings joe obadde obuuza ki omuntu <laughs> omuvuga spiedi ate spiedi kaletudde mumazimaabantu abantu ebirala omanyi kati akram ali public figure mhm. aja tukulusa omu public figure mhm. eh, amawuli ndi mukwano gwo tubulire kambazima abantu aja bitambuza aja tukulusa omwanyiige bandi akole ki anyiige omukyalo ono lwairani amanyi aja tukulusa omu abantu batambuze munoki ntiwafunye omukyalo omupya ate nga buli mukyala womukadde sinatuuka kufuna mukyala mupya naye nga kale lwairani omwita otyanga nawe akulaba ku kamera nkugambye sinatuuka kufuna mukyala mupya okiwulidde so kati ababa bitambuza be bamanyi rairani omugamba ki mukaseera ka nga bwe luli nti olunaku lwe kale tuli mu wiiki ye yamajabuzaage happy birthday railan erias kimera mungu akukuume bulungi akuwe ne byosinga okwagala kyenyiza omugambayo watuse n'ogamba katonda tabadde temutabadde mulungi nnyo gye muli like mwe mulinamu ebintu byamwe nga mukama tannababeerera bulungi kwegamba mulimu kubonaabona gwe baali bagamba gwali ojjako ebintu esawutu bani abaali bagamba lwaki bamwogerera lwaki teyeyogerera tolaba nga abantu babapatikawo bupatisi bantu tolaba nga abantu babagala byononesi hmm. hmm. omuntu yandibadde avaye neyeyogerera temunaye gundi yanzigyeko bizinesi yanzigyeko kinene okyamwagala lwainanye goloza yandibali kati abantu aba batyakoki babanga ddala ali mumbeera enyigirizibwa lwaki abatavayo nayogera bantu baabo beziteekawo bwetesi okitegeera kyensinga okumanya nti south africa nsi nungi nyo naye ate ekyasinza okuba embi hmm. abantu abasinga betuwangayira nabo tebatwagala okiraba kanaddala nze to some people oli alaba nga akuramuba waaliwe nina okubeera simanyi kubanga olaba omuntu alumu ekitamukwatako olaba numwa batammanyi olate olaba mmanyi so si bonna nti buli muntu akusanyukirako nti munange wafuna omukyalo wekitiibwa wafuna omukyalo omulungi wafuna omukyalo akwagala ya above everything nga mmaliriza kulusuma omwita otya dr kol mm. yani atamanyi bwetweyeta mubulamu bwomuyaniwo kitiibwa kikyomuwa mu bulamu bwe dokita kule kati nkugambe mmuyita ntya kubanga kyemmuyita ensi yonna ekimanyi mhm. oyagala mmuyita erinnya ki oyagala nkole ki naito kijyomuwa dokita kule mhm. mukyala wange wempeta ate rairan amannya ago saagala ogagatte saagala ogatte kulutumu na rairan nibangaawudde tosobola gatta positive ku positive oba ogatta kyekyo oyagala kukola kikati oyagala gamba muno oyagala kunkubya amasanyalaze ate kulunga amaziga akaba atiwula essanyu lyaliko limanyi ate nenvayo nenzija emisinde nga kulwampise kutemugatta bintu eh? tokiraba olibyagwa saagala kunyumya ku bataliiwo nakugambye simunyumyako kubanga muno etaliiwo ati tavangayo okugamba nti nno kineeno kati munyumyeko ki abo hmm. abaali bawoza nti bisinesi banagitwala be bamanyi abaali bawoza nti atleast konti kale nga kale mumaze mumyaka myaka emeka ne mukwano gwoyo lwairani kugamba saagala kwogera ku lwairani kikyoyogera kyogamba hajat crosome nga oluvanyuma amaze olaba ebintu bino kuba byasaculati nze kati bintu ki social media nga owishinga mujjawe birthday mujjawe ki wairan temukisusa bannange mutumanyi naye ate temutumanyi nnyo abasinga batumanyiko manyi tunula mukamera omugambo oyo si mujjawe kakati njalambuuza ekintu kimu kuulu yakugamba amaziga bagabanga gatuuse gage kakati mu kamera ŋŋamba baani nze yakimanyi ndi wuwe buliriza <laughs> mm. yakimanyi ndi wuwe okitegere kyenkunyonyola akimanyi ndi wuwe era tetu ensonga ezisinga tuzikwatagana tuzogerako babiri nga tuli wamu mu kisenge so so not in public okitegere so we are okay for now at least ko temunatutabula temuna kiwulidde eh, so bino byonna ebiriwo ebyogerwa biki nagambye kankunonyeko mukwano gwe kuba oli mukwano gwange eh, hmm. anti era amawulire amatuufu ena gajja ku muntu so si bantu hmm. kati fe waffe nze bayisinganya ebintu bingi nnyo ku mikolo gyange nebateekayo kino bateekayo kino naye era tebina kyebyakola ki kubanga ni musajja atambulira ku hakko kitegedde so buli otambulira ku mazima owangula bingi singa batutambula ku mazima suubira nti kino kigenda kujja kiri kijja kino kijja kiri kijja mukwano gwe wamuwadde talina byakusabye gaja tukubesomu anti era yandivuddeyo n'asaba nti njagala kino akatalakeka akatalakeka mm. bana mukole sente uganda ekaluba naye ate era n'abaginyumirwa mwe bali so let's not waste time ku bintu ebitagasa kuyita okulingiriza gundi yalidde ki gundi teyalidde gundi ayina ono tunulira ki ekiriwono babyogera nti essaawa yonna ajja ti waffe wandi mukabi amaziga bantu kyabo mpozi era abo bennyini be bayogera nti tetulinayo mukolo era abo bennyini be bayogera nti sikoma uganda era abo bennyini be bayogera nti hajja temulimba okiwulira mm. kati abantu bye boogedde bingi bat prove them wrong so ndowooza bye bakyayogera tetukyabiwa makulu kubanga byonna bibadde bikyamu golabayo nekimu ku bebayogedde byonna nti kino kyekyagira yatekira mwina abagoberezi lwaki temunkiwa mu batumyeko era singa information entuufu mugirina tugenda kuleka kamera zaffe buli wamu paka south africa tunoonyereze lwa irani yani era mujja kuzuula ekituufu ekituufu buli omu akimanyi ensi yonna ekimanyi hmm. so mujja kuzuula ekituufu kitegedde <laughs> tekibeeraliikiriza ekyo naye nga ajja ti omulekera ki ajja ti namuwa obulamu ate mwagala mulekera ki ekirala obulamu nabukwata hmm. nembumuwa yasalawo hmm. kitegete hmm. yasalawo ate lwairani <laughs>